Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja se nahaja v prvem nastropju Fakultete za družbene vede, do katere vstopete preko tega stopnišča. Na zemljevidu pa je najdete na Kardeljevi ploščadi 5 v Ljubljani. Odpiralni čas od ponedeljka do petka je od 8 do 20, v soboto pa od 8 do 14 ure. Izbira v knjižnici je ogromna. Vse ima več kot 200, tisoč enot gradiva, ki se nahaja v prostem prestopu in dveh skladiščih. Knjižnica ima kar 5500 aktivnih članov, 66 tisoč obiskov na leto, 20 tisoč obiskov v knjižnici in vse večjo uporabo knjižnice nadaljavo! Pri študiju pa običajno profesori že na začetku semestra določijo datume seminarskih nalog. A se nam vedno zdi to še zelo daleč. A kaj, ko se oktober hitro spremeni v november in november hitro spremeni v december in rok za odajo je že tu. Zatora je že prej pobrskajte na strani. Trikrat dvojni ve, www.fdv.uni.lj.si Poleg veliko koristnih informacij lahko dobite tudi povezavo do lokalnega kataloga knjižnice, kjer pišete željeno gradivo, in preverite njegovo razpoložljivost. Au! Uh. Lahko pa se osebno oglasite v knjižnici in prosite katerega od 14 zaposlenih za pomoč. Čitalnici pa lahko poleg listanja po znanstvenih revijah, diplomah in slovarjih pregledate časnike.